kati ekituufu kiri nti abasajja abavubuka b'ennaku zino bavoola muzeeyi matiya luima sebata n'abalala abaatusooka mu kintu kino baakola ebyabwe ne bamala kati essaawa zino omuntu omu n'asiima bafune mu byabwe kati gwe n'ojja ne bakwasa olukusa nti ebyabwe bye babaweereza birina kuyitiramu ggwe obibawo ate gwe n'okolamu bibyo n'otaliko bubavuula n'abatambuza wano twasuze wano n'abazeeyaawo nga be batuyise wano kati nze olwaleero tutuuse ne twetamwa ffenna abali wano n'abataliiwo okulima kuli meeya bukaabya sibata twetamiddwa ne tugamba nti abo abakozesa ebiyiiye byaffe mu bayugatyum tetukkirizangako kubibawa nti babiteekeyo embeera yali enti kamuta yatuyita netugamba mukwate akasente ka krisimasi kano yugatyuni ekabawadde mukalye naye mukomewo nga krisimasi ewedde tuteese buli muntu bamupime okusinza ku buzito bw'oluyimba lwe bamuwe ssente ze lugende luddibwemu oba yalweddiremu kati okuva wetwagira awo bo baagenda ne balaga abantu nti batusasudde n'ennyimba ne bateekayo ezebaateekayo hmm. kekyo kyekirumya abayimbi nti oli abalagana basasula kyokka abayimbi tebafunangana kikumi yugati yonyetuuse okubagamba mujeeno tubayambe ate nayo netufuula abatategeera tufiiriddwa ebivulu najjo twasuze wano tetulina bivulu byetwakoze tetwayimbye tebasobola tuliyirira mabega ate nga nebiyiye byaffe byebazanyiramu netusalawo olwaleero fe tetubabangiza expense zaffe zetukozeseza byetufiiriddwa babireke naye tebadda ku biyiye byaffe nabo bayimbeko bayiye ebyabwe <laughs> mubiteekeyo nabo babiddemu kubanga agreement yali eta Hassan Nduga nti bwe munalemererwa otusasula mujeyo wakawaffe mm. tewali yakola agreement na, na yugat uni wabula yugat uni olwokuba yaweebwa obuyinza okutukwasa ebyaffe tugiwa ebiyiiyi owulira biddemu tubifunemu si ye yali etusasula yo yakolanga batumwa waliwo omukyala awulirizaawo ekibuuzo mm. eriwa kati kino si kyankiso katukitangaaze eggwanga likitegeere yugatyoni okujja okufuuka ekitongole ekiwulirwa nti yugatyoni kyatandikibwawo bayimbi bakadongo kamu mu bufunze wano muloko dawuni buli muntu akimanyi nti twafuna ebizibu ne tuddukira nnyo eri genosale kuba tekikyali kyankiso tekikyali kyankiso kubanga abayimbi batukwasa kati ne tumubonyaabonya nnyo ngaffe abayimbi bakadongo kamu nagamba naye mbalabamu sente naye sisobola kubagabira sente nafuna abakugu bo benyini nyini nafuna abakugu nabanoonya nagamba abayimbi bano mbalabamu sente musobola obakolamu omulimu bo kenyini era nakolanga omusingo neyeyimirira ekitongole ekyali tekirina kyekiri nekyewola sente ku lw'abayimbi bakadongo kamu sente ezo okuva lwe baziggyayo bo bennyini balinganga be baziwa abayimbi bakadongo kamu bonna basigalanga bwe bali okuva lwe baava mu lockdown ebivulu tebikyafuna webategeka tebafuna poliisi yafuuka kizibu n'abayugatuni yugatyoni hmm. yafunwa twafuna omuntu atulumirirwa nga ffe hmm. kuba tekikyali kyankisa eggwanga lyonna likimanyi nti jenosala ayagala abayimbi owulira nanoonya abakugu ne bavaayo nti ffe kuba yanoonya abakugu bonna ne besobola nti ffe tusobola okuyamba abayimbi bakadongo kamu naye tetulina ssente singa tufuna omuntu atweyimirira ne tufuna ssente tusobola okubayamba enyimba zaabwe ne tuziteeka ku platifoomu ne bafuna ssente ye ne yeeyigimirira yugatyuni ne yeewola ssente ng'egenda kuddukanya mirimu gy'akadongo kamu naye ennyimba ezikozesa ssente nazo zennyini yazirya ate n'ennyimba ezikozesa baziwa abayimbi abalala ne baziddamu baziddamu bubi tebaatwebuuzaako ssente zennyini baazirya ennyimba bazikozesa kati tuli mu bbanga amakulu kakinyonyole bulungi kakinyonyole bulungi mumpuliriza ekintu kino kyaliwo ekiti omuntu ole yayagala okuyamba ffe yatweyimirirayo ffe tugjeyo sente owulira baziwe abayimbi mumpulira sente nga zirina kugibwayo ziweebwe ffe abayimbi ffe tukwatagana ebiyiye byaffe tubiwe ugatulinga kampany ebitambuze nga buli luyimba lweteeka ku kitimba omuyimbi alufunako ne ugatun nekolaki ugatun yalina kubawo nga kampany naye kati twagenda okuzula sente wezaava eri ate ugatun zeyakolamu kampany ng'osobola okujja okugula emwanyi ewange ate ne mmala kuwa ssente ezikola kampuni ekyuma ky'emmwanyi kati ugatuni tulinga abaagiwa ssente ekole kampani ate etufune etwale ebiyiiye kati twagala ssente ezo nazo bazituwe kuba zajja kuweebwa bayimbi ffe tubawe ebiyiiye oba sekyo bafe ku biyiiyekyekyeyongerakoyinti eyo <coughs> abalabe ba tv zonna